देख रहे हैं घमासान हेल्थ टिप्स अपने देश में तांबे का कड़ा पहनने का बहुत क्रेज देखने को मिलता है पुरुष और महिलाएं दोनों ही शौक से इस कड़े को पहनते हैं तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने से तो आपने फायदे कई बार सुने होंगे लेकिन आपको शायद ही ये पता होगा कि तांबे का शरीर में टच होना भी कई बीमारियों को दूर करने में मदद करता है यही कारण है सदियों पहले से ही लोगों को तांबे की ब्रेसलेट पहनने की सलाह दी जाती है ताकि इसके सकारात्मक प्रभाव शरीर में देखने को मिलें शुद्ध तांबे के ब्रेसलेट को लंबे समय तक अगर पहना जाए तो इसके कई परिणाम देखने को मिलते हैं ये शरीर की सूजन और दर्द को कम करता है इस धातु से कोई एलर्जी नहीं होती और ये शरीर के ऊर्जा स्तर और प्रतिरक्षा की मजबूती बनाए रखने में सहायक होता है ये ज़रूरी नहीं कि आप इसे कड़े के रूप में पहने आप इसे अंगूठी के रूप में भी पहन सकते हैं इसका भी अगर ब्रेसलेट के समान ही होगा याद रखें तांबा धातु लोग केवल ग्रहों के प्रभाव के लिए पहनते थे लेकिन अब स्वास्थ्य के लिए भी पहनना शुरू कर दिया है तो आइए जानें तांबा हमारे शरीर पर किन बीमारियों के लिए काम करता है और कौन सा रोग इससे दूर होता है तांबे को पहनना आपकी ज्वाइंट पेन से छुटकारा पाना है इससे पहनने से जॉइंट्स में होने वाली जकड़न के दर्द से राहत मिलती है तांबा पहनने से शरीर के भीतर आवश्यक हीलिंग एनर्जी भी निकलती है कॉपर में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं और ऐसा माना जाता है कि इसके आभूषण पहनने से जोड़ों में होने वाले दर्द से भी आराम मिलता है उम्र बढ़ने के साथ ही घुटनों में दर्द होना एक आम समस्या है ऐसे में कॉपर ब्रेसलेट पहनने से आपको राहत मिल सकती है तांबा हृदय स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है आपको बता दें तांबे और उसके गुणों की कमी से महाधनी धमनी विस्फार हो सकता है अध्ययन बताते हैं कि तांबे की कमी से शरीर में असंतुलन पैदा हो जाता है और रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ने लगता है जिससे हृदय और धमनियों को नुकसान पहुंचता है कॉपर की कमी से एरोटिक एंजीरियम नामक बीमारी हो जाती है साथ ही इसकी कमी से शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है जिससे दिल के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है इसलिए अगर आप अपने दिल को लंबे समय तक स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इन बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं तो तांबे का ब्रेसलेट ज़रूर पहनें तांबे में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो शरीर के भीतर विषाक्तता को बढ़ाने से बचाता है ये कोलाज और लोचदार फाइबर के घनत्व में सुधार करने में कारगर है और स्किन को भी बेहतर बनाता है और अब तांबे के ग्लास या जग से पानी पीने के साथ ही